kita berjumpa kembali saya Sean daripada Blastermania. Alright, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, pastikan anda tekan button subscribe sekarang ya. Okay, tekan button subscribe ya. Alright, uh, hari ini saya ada, ya, kita ada unboxing lagi. So unboxing item hari ini uh, consider model dia tu dah memang banyak, tetapi dia punya features lain daripada uh, yang sebelum ni kita ada. Baik, jom kita jom kita tengok ah. Ha. Ah. Tegak meja. Ha, ah, okay, brand apa? Daripada Sejun, Sejun Toy. Sekarang memang model ni hangat lah diperkatakan dalam pasaran sebab dia baru saja rilis tak lama dan dia punya teaser tu yang menarik. Kenapa? Kerana dia punya features lah nanti saya tunjuk dan Si Jun ni sebenarnya saya first time memang mungkin sebelum ni dia dah pernah ada model-model yang yang biasa-biasa lah maybe so kali ni dia keluarkan model yang features dia consider menarik lah alright so kotaknya macam ni dan dia ada dua model yang ini nama dia model uh, apa lah saya pun lupa uh, SJ maksudnya si Jun 812 yang 812 ni yang features dia menarik Yang kalau 81-1 81 uh, tu itu basic Kita tak masukkan yang basic punya Kita ambil yang ni 812 eh. Alright, jom kita lihat apa yang ada dalam box Dan-dan-dan Okay Memang tak lain tak bukan Ada Eh, sangkut pula saya kat tengah-tengah <laughs> box ni Sangkut dengan box pula Alright So uh, dia ada user menu Memang user menu ni dalam bahasa Mandarin lah Saya tengok sikit lah eh, Dia ajar cara-cara biasa lah Pasang Mac uh, Pasang bateri uh, Keluarkan bat Alright Dan belakang ni ada ajar lah cara USB semua tu Okay Kita keluarkan satu-satu So yang penting sekali ini Cermin mata keselamatan ini kena ada sentiasa semasa dalam game ataupun di kawasan permainan lah yang sebaiknya. Dia ada bagi USB charger yang ini jenis USB 7.4. So kalau dia dah bagi charger 7.4 maksudnya bateri dia pun 7.4 lah. Oh, bateri 7.4 watch. Okay, uh, dia ada bagi Mac. Kalau anda nampak Mac macam ni dah memang M4 lah ni. Jenis M4. Ada sedikit gel ball. Okay, dan kali ni dia ada bagi ini uh, Consider side lah, dia orang nak panggil iron side ke apa side saya panggil end point Daripada nylon uh, Agak menarik kerana Dia ada bagi ni, handguard cover, dua keping Handguard cover yang macam WLM4 pun akan dapat Dan hero kita pada hari ini. ini dia perasaan di tangan sangat berat <laughs> berat lah memang berat kenapa saya rasa dia macam tak berapa balance lah dia punya part ni berat sangat maybe dia masukkan banyak besi dalam ni ok kita tukar angle selepas ni ok so sekarang kita dah tukar angle kalau seperti anda lihat ini memang jenis M4 lah dan banyak kali dah kita jumpa M4 daripada apa uh, JD ada JD01 JD013 uh, lepas tu apa lagi ya uh, banyaklah dia punya M4 so tengok rupa memang hampir sama saja semua rupa hampir sama dengan dia punya attachment ni pun memang sama saja Okey, sebelum kita memulakan apa-apa kita pasang ni dulu kita try pasang ni dulu Okay, ini dah pasang. Ini saya tak pasang lah ini sebab leceh lah ni tekan-tekan ni. Okay, ini saya letak tepi kalau anda nak lihat dia secara macam ni lah. Handguard cover kiri kanan ya. Alright, so saya tak pasang lah yang ni. Mac. Okay, eh, sebalik, pula saya masukkan Mac tengok. Oh, ni kan. Hai. Alright, so finishing dia memang nampak uh, consider licin lah juga. Dan kalau anda lihat ni je lah warna orange. So dia punya ini je lah warna orange Dia punya uh, inner memang daripada aluminium Outer barrel memang daripada besi Memang besi Dan di sini bawah ni sama lah macam JD-001 Dia memang ada kepingan aluminium lah ni entah kenapa Dan kita try masukkan bateri ya Dan kalau anda selalu perhatikan Sean kan Sean suka keluarkan bahagian bat ni Terus seketul ni keluar saya tak suka buka daripada bahagian belakang dan banyak orang yang mungkin dia tak perasan macam mana nak buka bat ni kalau biasa anda tarik macam ni dia dah sangkut di sini nampak dia dah sangkut so biasa anda tak perhatikan betul-betul ni perhatikan lagi sekali ya tekan ini ataupun anda tolak yang ni tekan macam ni memang untuk adjust saja tekan yang ni dan kalau anda nak keluarkan dia betul-betul anda kena tarik sebenarnya nampak ataupun pu yang ni tarik nih, tarik nampak tarik dan keluarkanlah tapi kadang-kadang ah, ah macam ni nampak ini bukan saja boleh ditekan macam ni ya anda boleh tarik macam ni juga kalau tak anda pegang lah macam ni macam ni pegang macam ni biasa saya tarik macam ni je sambil tarik macam ni keluarkan dia alright bateri yang dibagi 7.4 kita masukkan bateri siap-siap dulu Alright, so di sini memang ruang dia besar lah dalam ni. Dan biasanya kalau anda nampak ni, nampak ni kiri kanan ada kan? Anda boleh tekan yang ni, keluarkan kepingan rubber bat ni. Boleh je keluarkan dari sini. ha, tanpa perlu keluarkan seketul bat ni. Tapi bat ni berat lah. Kita oh, timbang sikit lah. Bat saja. Saya rasa perasaan pertama, saya pegang sijun ni, kita panggil sijun lah. Sebab dia 8 1-2 kita panggil si lah. Pe, Perkara pertama yang saya pegang uh, M4 yang ni dia perasaan dia memang berat. Dia macam panggil apa? Uh, macam ada benda lah dia dia dia tolak sebab dia berat. So saya rasa ni lah dia punya bat ni. Beratnya berapa? Tengok bat saja dah 500 lebih gram dia hampir 600 kalau masuk dengan dia punya uh, buffer tube ni memang dah 600 lah untuk bat saja Alright, so saya masukkan balik dia punya wire. Ouch. Kena tangan. Okay, sekarang kita ukur dulu sebab memang perasaan di tangan memang berat. Masih kata berat je. Nampak dia dia macam tengok <laughs> tak stabil kan nampak? Ah, dia berat sebelah lah ni. So kalau anda nak counter dia, ah, pasanglah attachment besi sikit uh, torchlight ke uh, laser ke apa-apalah masukkan ni juga alright total 2 kilo <laughs> memang berat that's why saya rasa berat sebab 2 kilo dah memang consider berat lah ok dan selepas ini kita ukur panjang dia panjang dia biasalah M4 alright 70 cm 70 cm lah Okay So kalau ikutkan uh, dia punya apa? Dia punya design memang anda dah biasa tengok M4. Lepas tu kalau uh, features dia ini daripada nylon, ini ini triangle ni daripada nylon, ini daripada besi, ini pun nylon, inner pun memang daripada aluminium. So part yang besinya uh, ha ni. Dia punya uh, ni dengar tak? Dia punya uh, panggil apa lah ni lupa tiba-tiba lupa Sean ni dah tua <laughs> charging handle Okay, dia punya charging handle ni metal lepas tu dia dia bagi sling point sling point ni rasa macam metal um, yes metal nampak dia ni dah tergores ni ada warna warna ni ha. ni metal so ini metal charging handle ini pun metal lepas tu belakang dia berat that's why dia sangat berat dan sekarang apa yang saya maksudkan uh, model ni lain daripada biasa adalah anda perhatikan bahagian ini. Satu, kalau anda tarik charging handle memang dah kawan ni akan buka lah. Seperti biasa. Dan yang kedua, fungsi yang ni. Biasanya anda panggil ni adalah sebagai uh, boat, boat catch. Kalau yang betul-betulnya namanya boat catch. Tapi ada ataupun saya suka panggil dia pengpong. Anda nampak tak dia macam orang main pingpong yang yang pingpong yang yang apa kalau kita main badminton tu namanya racket kan yang main bola pingpong tu lah ha, dia punya papan pemukul tu pingpong nama betul catch legs ah uh, sorry boat legs boat leg apa pula boat catch ha, okay so ini dia anda tengok ah ha? kalau anda tarik charging handle tarik charging handle ah, ini akan bergerak ah, Oh, dia ada Mac Prime. Siap dia ada Mac Prime. Uh. ni. Sekejap lah. Mac Prime dia ada tapi tak jalan pula yang ni. Patutnya dia sangkutkan ni ke tanpa Mac. Sekejap lah. Tengah, tengah cari sikit. Hmm. Uh. Asal lah, sepatutnya dia boleh sangkut tau. Dia sangkut macam ni. Lepas tu anda tekan saja pingpong tu, dia akan prep ke sini. Dan memang selain daripada itu, dia ada fungsi yang ni. Kita panggil uh, fungsi apa lah. Uh, blowback. So dia memang bergerak. Nampak tak? Kalau auto. Dan bunyi dia memang... Uish, sedap lah mungkin sebab ni kepingan besi ni dia langgar kan. So bunyi dia sedap. Ooh, bunyi dia memang sedap tapi asal lah ni tak boleh. Ha, tiba-tiba boleh pula. Mungkin ada mechanical loss ke apa kan. Kalau saya pop tekan yang ni, uh, boot cash ni ataupun pingpong ni, dia macam ni. Saya, saya tekan di bahagian belakang. Anda tengok ah. Ha? Dia akan tutup sampai ke bahagian sini. Tengok ah, ha? satu. Goyang-goyang pula saya terlanggar tripod. Satu, dua, tiga Haa, nampak? Sekali lagi Haa, boleh pula Tekan lah eh. Okay So, features yang kali ni saya kata istimewa adalah Satu, dia memang ada yang yang apa pengpong pengpong ni lah Boleh main pengpong Kita panggil boleh main pengpong lah <laughs> Boleh main pingpong uh, Satu Yang kedua, dia memang ada blowback Dan yang ketiga, ada Mac Prime ha, Tengok boleh pula sekarang Nampak Tekan rilis. Kalau yang uh, di Kita tengok movie lah Movie ya Biasa Dia dah tarik ni pop. Lepas tu dia punya cara Bukan tekan dengan ibu jari apa Dia orang snap macam ni pop. Ha, Macam tu dia snap pop, Dah boleh pergi Alright sebab ni untuk mempercepatkan Kalau fungsi sebetulnya Mempercepatkan uh, reload Artinya bagi peluru yang betul tu naik. Nah, tapi di sini sekadar shock sajalah. Okey. So nanti kita akan pergi test FPS dan dah didengarnya FPS-nya pun memang boleh tahan. Alright, jom kita pergi tengok FPS testing pula. Alright, so sekarang kita nak test FPS tapi sebelum tu ha kita menggunakan ha. jailbreak ah. ke 8 mm. Kalau anda tekan dia memang pecah. Ha. Kalau anda mengharapkan untuk menembak sesuatu benda-benda selain daripada jailbreak, sila beredar daripada channel ini sekarang juga. Okay, kita reload uh, ke dalam Mac. So cara buka dia macam ni, buka di sini. So jenis yang ni dan masukkan jabo Okey. Kita masukkan Mac dan disebabkan dia boleh prime, so kita primekan dia dulu Mac prime. Alright. Hello Mr. Ace, mana kau? Jap. Ha ah, ni Mr. Ace. Okey, Mr. Ace sudah bangun. Eh. Alright. So uh, dah dah, dah apa dah prime patut dah boleh tembak ah. Alright dah. Jom sekarang kita mulakan dengan semi yang saya gunakan bateri 7.4 watt. So kita mulakan tembakan sekarang. Jom kita lihat FPS-nya. 241 261 267 269 264 266 267 268 264 Okay So dia konsisten pada 26 lebih ke 27 lah Dan sekarang kita test dia punya rate of fire Tapi disebabkan menggunakan 7.4 volt So patut tak apa-apa tinggi lah Jom kita mulakan Okay So ini dia boleh dapat 9 biji lah dalam satu saat dan tembakan yang ni sampai 28 lebih nampak kita lihat average yang dia dapat 27, 28 oh, ini sampai 28 lah auto tadi kita check stemmy dia orang dalam 26, 27 saja kan kalau auto dia dapat 28 average dapat 28 284, 286, 287 Okay. So, Pak Ahir lah sudah FPS testing kami ya. Okay, so apa macam? Dah tengok dia punya performance kan? So, uh, boleh dikatakan Si Jun ni sebenarnya Dia punya features memang uh, M4 yang lain tak ada iaitu blowback Lepas tu siap ada kita boleh main pingpong-pingpong tu You faham lah maksud saya pingpong tu apa ya Dan ada Mac Prime juga Ada Mac Prime Ada pingpong artinya boleh buat pingpong tu dan juga dia ada blowback dan yang last sekali performance dia seperti anda lihat kalau semi uh, menggunakan 7.4 volt battery dia boleh dapat around dalam 26 lebih 27 kalau auto dia boleh dapat sampai 28 lebih mengikutkan dia punya FPS anda semua yang baru-baru join ni memang minat sangat dengan FPS yang tinggi kan ha, so yang ni antara memang dah consider tinggi memang dah consider tinggi maybe anda perlu touch up touch up sikit uh, tune up tune up sikit tambah hop up sikit dah boleh terus digunakan uh, dalam game lah Okay, dan dia punya finishing sebenarnya pun memang consider cantik lah, licin serius kalau anda dah terfikir-fikir nak cari model apa try lah dapatkan si Jun yang ni tapi make sure yang yang uh, 812 eh. model yang ada Mac Prime, ada ni blowback semua ni. Okey. Ada satu lagi yang basic. Jangan pula tengok harga yang basic tu murah nak ambil yang murah pula nanti anda menyesal. Okey. Dan dia punya berat ni memang dah seperti anda lihat 2 kilo. Finishing cantik. Consider memang dah best lah. Okey. Bagi rating untuk dia uh, untuk M4 macam ni dengan harga macam ni saya boleh bagi harga 9 markah lah dan dengar kata dia um, boleh ataupun uh, Kublai yang sekarang baru keluar iaitu Kublai K5 juga uh, ada orang buat perbandingan dan didapati perbandingan tu artinya pengguna yang telah menggunakan Sijun ini dengan K5 ataupun Kublai K5 mereka rasa ini lebih menarik lah ini lebih menarik lah daripada K5 tapi apapun itu adalah uh, terletak pada um, pandangan masing-masing so kalau anda nak ini ambil ini nak K5 ambil K5 kalau anda minat M4 lah ok uh, sekali lagi kalau anda baru di channel kami sila tekan subscribe uh, lepas tu anda try lah sharekan video ni kepada kawan-kawan anda yang minat dan kalau anda nak buat pembelian ataupun pre-order untuk model Sijun yang menarik ini, description ada di bawah. Selalu kurang lepas tengok video ataupun tak, ha- ataupun tak habis tengok video, akan tanya, beli di mana? Dapatkan di mana? Macam mana nak beli? Ini, itu, itu, ini, ini, ini, itu. Ha, banyak je. Description di bawah video ni, description ada cara nak beli macam mana, nak contact dengan kami macam mana. Pastikan tengok, tengok dan tengok, okay? Tengok ah. Ha? Alright. Saya rasa video dah cukup panjang sampai di sini saja. Saya Sean daripada daripada Plaster Mania. So kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye. Thank you.